Bom, então vamos lá. Na casa 8.1, a gente representa aquilo que é o objetivo é, imediato da sua operação, né? Que eu acredito que para a maioria das pessoas sempre vai ser é, esse objetivo, o mesmo objetivo, né? Ganhar dinheiro. É, a questão é que é, a gente desenvolve pouco sobre o que quer dizer ganhar dinheiro no caso de cada pessoa, né? E é, no caso, no meu caso, no caso é, dos profissionais que eu costumo orientar, é servir o cliente, né? Acho que isso é o que vale para absolutamente todo tipo de profissional. Todo mundo tem um cliente, né? Às vezes o seu cliente é o seu chefe ou é um cliente mesmo, mas é a partir dele que você é, movimenta o, o, o que você precisa para girar uma operação, né? seja aí um pagamento é, por um produto, uma compra, uma venda, né? ou é, os próprios recursos, os próprios é, instrumentos que um chefe disponibiliza para execução de alguma, alguma tarefa. Então, é, o, o objetivo e a missão é, operacional de quase todo mundo é mais ou menos é, isso, assim, servir o cliente da melhor forma que puder, ou o chefe, né, tentando resolver é, os seus problemas ou fazer com que eles fiquem mais claros e mais fáceis de resolver.